Thank you. Ha! Huh! <laughs>

Clear! Ah! Boom! Yeah! 是，就是。Woo! Woo! Woo! Woo! Woo! Woo!

you gotta quit.